sandidez en una noche Dispertsio bide, ez aldun posible Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide Ez aldun posible, zutik ibiltzea ire Erzu ez aldide, bakoitzan atzetik bestea bizikidetza jarrita elbide denak eskubide denen jabe bide baten zailena da astea herri gaztea luze bidea gelditzeko batera astirik gabe hasia da sentitzen ekea talare oinez izan arte libre